Paragraf 6. Hökmdar qadın Tomris. Massaget tayfaları harda yaşayırdılar? Qədim zamanlarda Azərbaycanın Araz çayından şimaldakı torpaqlarında türk soylu Massaget, Sak tayfaları yaşayırdı. Cəsur və igid Massagetlər öz vətənlərini çox sevirdilər. Azadlıqlarını və doğma torpaqlarını qorumaq üçün ölümə də getməyə hazır idilər. Massagetlərin əsas məşğuliyyəti maldarlıq idi. Onlar yayda yaylaqlara, qışda isə qışlaqlara köçürdülər. Massagetlər Azərbaycanın tarixində dərin iz qoymuşlar. Lakin bir hadisə massagetlər haqqında əfsanə və rəvayətlərin yaranmasına səbəb oldu. Bu hadisə eradan əvvəl 530-cu ildə baş vermişdi. Həmin vaxt massagetlərin hökmdarı Tomiris adlı qadın idi. Adı dilimizdə dəmir mənası verən Tomiris müdrik dövlət xadimi idi. Qonşu Fars hökmdarı 2-ci Kir Azərbaycanın Arazdan cənubdakı torpaqlarını işğal etdikdən sonra Massaget tayfalarını tabe edib onların ərazilərini ələ keçirməyə çalışırdı. Məqsədinə nail olmaq üçün Kir hiləyə əl atdı. O Tomrisin yanına elçiləri göndərib ona evlənmək təklif etdi. İkinci Kir Tomrislə evlənməklə əslində Massagetləri tabe eləmək, onların torpaqlarını ələ keçirmək istəyirdi. Tomris zalım və işğalçı hökmdarın təklifini rədd etdi Bundan qəzəblənən ikinci Kir massagetlərlə müharibəyə başlamaq qərarına gəldi. Tomrisin ikinci Kirə sülh təklif etməkdə məqsədi nə idi? Tomris hökmdar olmaqla yanaşı, həm də Nəcib Azərbaycan qadını mərhəmətli ana idi. Ona görə də qan tökülməsini istəmirdi. Əvvəlcə o, ikinci kirdən müharibədən əl çəkməyi, geri qayıtmağı tələb etdi. Düşmən bu təklifi qəbul etmədi. İkinci Kirin çoxsaylı qoşunu Arazı keçib Azərbaycanın şimal torpaqlarına daxil oldu. Lakin massagetlərin çox cəsur olduğunu bilən ikinci Kir onlarla açıq döyüşə girməyə cəsarət etmədi. Ona görə də hiyləyə əl atdı. O hərbi düşərgədə kiçik bir döyüşçü dəstəsi saxlayaraq geri çəkildi. Massagetlər ikinci Kirin geri çəkildiyini güman etdilər. Elə düşündülər ki, kiçik bir qüvvə ilə düşmən ordusuna qalib gəlmək olar. Massagetlərin azsaylı hərbi dəstəsi düşmən düşərgəsinə hücum edib onları məğlub etdi. Massaget döyüşçülərinə Tomrisin oğlu başçılıq edirdi. Düşmənin hiləsini başa düşməyən Massaget döyüşçüləri qələbə qazandıqlarını güman edib arxayın oldular. Axşam olmuşdu. Onlar yatıb dincəlmək və döyüşün yorğunluğunu çıxarmaq istəyirdilər. Massaget döyüşçülərinin yuxuya getməsindən istifadə edən ikinci Kir hücum edərək onları əsir aldı. Tomrisin oğlu da əsir düşdü. Azadlığı hər şeydən müqəddəs sayan, əsirliyi qüruruna sığdırmayan hökmdar oğlu özünü öldürdü. Bu xəbəri eşidən Tomris düşmənin üzərinə hücum etdi. Vətən uğrunda savaşan cəsur massagetlər parlaq qələbə çaldılar ölkələri işğal edib məğlub edilməz Kir ləqəbi qazanmış işğalçı hökmdar döyüş meydanında öldürüldü. Beləliklə Tomiris vətənini işğal təhlükəsindən xilas etdi və övladının intiqamını aldı. İşğalçı 2-ci Kir torpaqlarımızı ələ keçirə bilmədi.